20ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံတတိယဌာန meditation center ကျောင်း၌ဆင်းရဲကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မတော်ရင်ခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ရှင်ဘုရားရှင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုပါတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာသီတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကနေ့ညဓမ္မတော်ရင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပံခောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုဒရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တ ယောနာထုံဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းကားသဖြင့်နာထပညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တေချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘဘေယံရေအတွက်တိုင်တာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသော ကာလံလေးအတင်ခြေသိမ့်နေကဝရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာတိဥစ္စာ အသက်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူရကို ကရုံတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မဉ္ဇဉ်တို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှံလေပြီမဟာကရုဏီကတောတတဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသနာတသဝိရိယများစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းသာသာ မေတ္တာတုတ်အနှစ်ချုပ်ပေကြီး၁၇တုတ်ထဲမှာမေတ္တာတုတ်ဆိုတာအလုံးဘုရားဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေအလုံးလုံးနီးနီးရရှိပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြရွတ်ဖတ်နေကြတာဖြစ်ရှိတယ်သို့သောမေတ္တာတုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုထိုရွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိချင်မှသိမှာပေါ့အသေးစိတ်ဒါကြောင့်မို့ တခြားတရားကိုမဟောဘဲနဲ့မေတ္တာတော့အနှစ်ချုပ်လူတွေနဲ့ယဉ်ကျေးပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီလိုနေစဉ်နဲ့အမြရွတ်ဖတ်တရေစေပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပေကြီးတဲ့မှာပါတယ်ဒီမေတ္တာတော့ကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောရရင်ကောင်းပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတရားကိုရေးလိုက်တာပါမေတ္တာတော့မှာ ယတ္တနုဘာဝတောယက္ခနေဝတတေတိပိဒနာယမိစေဝနေဥဇ္ဇတောရတေတိဝမတ္တတိတောဒုက္ခသုတိတုတ်တော်သပါပံဂေစီနပတတိဧဝပါတိခုလူပေတံပြိတံတမ္ပလမဟေဆိုတဲ့စကားကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရွတ်ဖတ်တဲ့ဆယ်ခြင်းလောက်အောင်မေတ္တာတုတ်ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ပြပြီးတော့ ရွတ်ကြမယ်လို့အာဘိစကားပြောကြတဲ့တုတ်ကလေးပါဒီတုတ်ကသို့တော့မေတ္တာတုတ်ဆိုတာရွှေရမှာတက်တက်မဟုတ်ဘူးပရိတရားတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင် များသောအားဖြင့်ဘုရားဗဒံဝင်မြန်မာတက္ကနီမြန်မာလူမျိုးတွေဟာပရိတရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်ခြင်းနာယူခြင်းဖြင့် လုံလောက်ပြီလို့ဒီလိုအိဗယ်ယူဆနေကြတယ်ပေါ့မေတ္တာတော့ကိုလေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ဖတ်ရမယ်ဆိုတာတော့မပါဘူးနော်အဲ့တော့မေတ္တာတော့ရဲ့အနှစ်ချုပ်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက်မေတ္တာတော့မရွတ်ရဘူးလားဆိုရင်ရွတ်တော့ရွတ်မနာရဘူးလားဆိုရင်နာတော့နာဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရွတ်ဖတ်တဲ့ဇယ်လို့ရှိရင်ရွတ်ဖတ်တဲ့ဇယ်ရဲ့အကျိုးပေါ့ နာယူရင်နာယူတဲ့အကျိုးဆိုတာဒီလိုရှိမှာပေါ့နော်ရသော်ဘုရားကပရိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ပရိတရားတော်တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတော့ဆိုရင်မေတ္တာရဲ့သစ္စာဒီနှစ်ခုကိုအဓိကထားဟောအန္တရာယ်ကိုကာဝယ်တဲ့အခါမှာမေတ္တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကာဝယ်တဲ့ဤစနစ်သစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကာဝယ်တဲ့ဤစနစ် ဟောဒီနီးစနစ်တွေကိုသုံးပြီးတော့ပရိတရားတော်ကိုခေါ်တာဒါလည်းသဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာရွတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပွားများရမယ့်သဘောတရားဖြစ်တယ်ပြောရဆိုရင်သူလည်းကမ္မထာမယ်ညာတော်ဖြင့်ခုခေတ်ကမ္မထာဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတို့ဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအာထုတ်တာမှာကမ္မထာလို့ကမ္မထာထိုင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆနေကြညာအတိညာတာကိုပြောတယ်နော် ဒီမေတ္တာပို့နေတာဟာလည်းပဲကမ္မထာပဲပေါ့တပ္ပဒကမ္မထာနဲ့မှပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာသုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပြောမှတက်တက်မဟုတ်ဘူးနာရမှတက်တက်မဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးထဲမှာကြီးမယ်ဆိုရင်အေးမေတ္တာသုံးကိုနေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်လို့ရှင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်မေတ္တာသုံးကိုရွတ်ဖတ်တာကိုနာရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ဒီမေတ္တာသုံးထဲမှာရည်ညွှန်းထားတာတဘုံမှမပါဘူး တလုံးမှမပါဘူးသို့တော့အများအပြားအဲ့တိုင်ပဲယုံကြည်နေကြဘုဂုဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့လူတွေကတောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုပ်နေကြတယ်လို့ပြောတောက်ရမှာကိုမတောက်ဖဲနဲ့လိမ့်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုနေလို့ရှိရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအားနဲ့မှာပေါ့နော်အဲတောက်ရမယ်ဆေးကတောက်ကိုတောက်မှသူကအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဘာဝနာတရားပဲ သို့တော့မေတ္တာဟာကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာလို့ရှိတဲ့ထဲမှာကာယကမေတ္တာဆိုတာလမ်းသွားရင်ကနေပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အမိုက်တရဲ့ဆူခလုတ်ကတင်းကစပြီးတော့ဖယ်ရှားပြီးဒီလမ်းပေါ်သွားတဲ့လူတွေခလုတ်ကတင်းမတိုက်မိကြပါစေနဲ့ဆူမဆူကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ ဖယ်ရှားပေးသွားတဲ့သဘောမျိုးတွေဒါကာကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။အများဒုက္ခမရောက်စေခြင်းဘူးအများချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုရက်ဆိုပါတော့အများသွားလာတဲ့နေရာမှာတပြည့်စည်းလဲပေးတယ်။ကျောင်းနေကံနေလာတဲ့ကံမှာတပြည့်စည်းလဲပေးတယ်။ဒါကာကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။မေတ္တာကိုကိုယ်နဲ့ပြတယ်ပေါ့။ကိုယ်မှုနဲ့ပြတယ်။မေတ္တာကိုနှုတ်နဲ့ပြတာရှိတယ် နှုတ်နဲ့ပြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့ဒီလိုနှုတ်ကမေတ္တာပိုးတွေကိုရွတ်နေတာလေမေတ္တာဝစီကံလို့ပြောလို့ရအောင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့မေတ္တာဝစီကံဆိုတာတဦးနဲ့တဦးအကောင်းပြောတာပေါ့တကယ်မေတ္တာစိတ်ထားပြီးတော့ကောင်းတာကိုပြောတယ်မကောင်းတဲ့စကားမပြောတူတူအတင်းမပြောဘူးနော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိတတ်တဲ့အပြောမျိုးတွေကိုပြောပေးတယ် အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတယ်ဒါမေတ္တာဝစီကံလို့ဒီလိုပြောရအောင်မေတ္တာမနောကံဆိုတာကြတော့ခုနကပွားများအထောက်အောင်ဘာဝနာအလုပ်တွေပွားများဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဘာဝနာပွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုမေတ္တာဘာဝနာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုရည်သွေးတွေရှိရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းဥစွာဟောထား အထက်ကရာဆရာတို့နောက်ဆရာများကနေပြီးတော့ရေးထားတဲ့ခုနကဂါထာနှစ်ပုဒ်ကဓမ္မိတာရဲ့အကျိုးကိုဖော်ပြတဲ့စကားတွေပေါ့ယတ္တနုဘဝတောယက္ခနေဝတ္တတိပိဒနံမေတ္တာတော့ရဲ့အစွမ်းတကောကြောင့်သို့မဟုတ်မေတ္တာရဲ့အစွမ်းတကောကြောင့်နတ်တွေကပဲဖြစ်စေဘလူတွေကပဲဖြစ်စေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲဖြစ်စေဒီဘုရားနာဘာဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ကြောက်เสียလန့်เสียတွေကိုမပြကြဘူးတဲ့မေတ္တာတက်ရောက်တဲ့ပေါ့နော်ခုမချောက်လန့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာယံမိစေဝနုယုံဇံတော်ဆိုတာအဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာစဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒုက္ခံဒုပတိချမ်းချမ်းသာသာအေးရမယ်တုတ်တော်စပန်ပန်ကိစီနပတ္တိ အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအိမ်မဆိုးတွေမမက်ဘူးတဲ့ချမ်းသာအိပ်ဆက်ချမ်းသာနေရလို့အိမ်မဆိုးကင်းဆောင်ရင်းနတ်များလူသားလေးချစ်နတ်လေးချစ်နေရလက်နဲ့စိတ်မီပြီးသည့်တပြားမျက်နာရှင်ကြီးတီကြီးနှလုံးသေဆုံးမတွေ့သေလင်ကြမှာဖြစ်တတ်စွာဤမေတ္တာအကျိုး7မျိုးဆိုပြီးအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတုတ်တစ်ခုဟောထားတာရှိအကျိုးပြမေတ္တာတုတ်ပေါ့နော် အခုဒီပြေကြီးထဲမှာဟောတာကြတော့မေတ္တာဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတာကိုပါထည့်သွင်းပြီးဟောတာအဲ့ဒီအကျိုးပြမေတ္တာတုတ်ကယူပြီးတော့ယံမိစေဝါနိယံဇံတော်ရတ္တိနိဝမတ္တန်တိတောဒုက္ခံဒုဋ္ဌိတုံတော်စပါပံကိစီနမတတိအေးအိတ်နေတဲ့အခါမှာနစ်နစ်ချာချာအေးရတယ်တဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအိမ်မဆိုးတွေမမက်ဘူးစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာကိုပွားပါလို့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားနည်းဒီသုတ်တံမှာဟောတာ။အဲ့တော့တကယ်တော့မေတ္တာဆိုတာရွတ်ဖတ်တရဆယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအတိပ္ပယ်နားလည်အောင်ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ယွတ်နေယုံနဲ့အန္တရာယ်မကင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့ကင်းတဲ့တော့တော့ကင်းမှာဒါပေမဲ့ပွားတဲ့တော့မကင်းနိုင်ဘူး တချို့ရွတ်တယ်ဆိုတာရလို့ပဲရွတ်နေတာလေရလို့ပဲရွတ်နေတာစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာဒီမေတ္တာတက်ကိန်းဖို့ပဲအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုကျင့်ဝတ်အထောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားကစဟောတာဘုရားစဟောတာကရဏီယမထကုတလေနယန္တတန္တံပဒံအဘိသမစ္ဆာ ဒီစကလုံးလေးကစပြီးတော့ချင်းအေးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဘဝတစ်ခုမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့မိဘရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာရုံပြုပြီးသို့မဟုတ်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့အန္တရာယ်ကင်းကင်းနေခြင်းမီထိုနေနည်းကားကိုသိလို့မိမရေးချရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေခြင်းပဲနေခြင်းတယ်ဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါ စာပေကျမ်းကမှာတော့ဘလို့ရေးထားတော့ကရဏီယံလောက်ပါဘာလောက်မှတော့ဆိုသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါတမာတိနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမှာနေကြလို့ရှိရင်သီလတမာတိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလို့ဒါလေးကအစစကားမှပြောတယ်ဒါကိုလောက်ရမယ့်ဒိဋ္ဌိလေးတွေကိုပြောပြတာနော် ယန္တတန်တံပဒံအဘိသမေစာဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းတာလည်းဟုတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခြင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကရဏီယံလောက်ပါအဲ့လိုလောက်တယ်ဆိုတာလေတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မလောက်နိုင်ဘူးအထကုသလကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိမ္မာပန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလောက်နိုင်တယ်တချို့ကကိုယ်ကျိုးကိုယ်စီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ကိုအကျိုးလို့ထင်ပြီးအကျိုးမဲ့တွေကိုလုပ်နေကြတာလေလောကမှာဥပမာအယက်တေစာတောက်စားတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတဦးတယောက်မူရစေပါသူကတော့သူ့အကျိုးလို့ထင်တယ်သို့တော့အကျိုးဆွဲဥတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာတနေ့တခြားနိုင်ကြသွားမှာလောက်တိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာမဟုတ်ဘူးဒီတီချမ်းဆရာတွေကပြောထားတာရှိတယ်တွင်းတိတဲ့လူဟာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြသွားမှာပဲတရိုင်းစီတဲ့လူဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်တာ သူကဥပမာနဲ့ပြောပြတွင်းတူးတဲ့လူကတွင်းတဲ့လေလူကလည်းအောက်ရောက်သွားနေပဲတွင်းကြီးတူးနေလို့ရှိရင်တွင်းတဲ့လေလူကအောက်ရောက်သွားလို့အဲတချို့လုပ်ငန်းကအဲ့ဒီတွင်းတူးနေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလို့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့အထကုသလနေမှာကျွမ်းကျင်သူလို့မဆိုနိုင်ဘူးကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကနေကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးသွားတာအောက်တန်းချစေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်မျိုးတွေကြတာအထကုသလလို့ပြောလို့မရဘူး ဘယ်ဝါကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးခုနအုတ်တိုင်းစီတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဒီတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာအုတ်တွေမြင့်တက်လာလေလေသူကလည်းလူကလည်းမြင့်တက်လာတယ်မမြင့်လို့မရဘူးတော့အဲ့ဒီဥပမာနှစ်ခုလိုပဲကိုကိုကိုနှိမ့်ကြအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုကိုကိုမြင့်မြအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါအထကုသလဒီတကြောင့်ဘဝမှာ အကျိုးရှိရှိနဲ့ငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အကြီးချင်းတွေကဘာတွေလိုအပ်တယ်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အကြီးချင်းလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြရွေရင်ဖာရင်ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ပေါ့နော်တက်ကောဥစုစသူဟုစုစသူဝေသောသတ္တမုဒုနတ္တိမာ ဒါလေးတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့တက်ကောဆိုတာစွမ်းနိုင်မှုဖြစ်ရမယ်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုကမ္ဘာတန်းအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စွမ်းနိုင်မှုဆိုတာကျမ်းမာမှုပြောတာနော်ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်မယ်ဗရာဏိယင်ကတရား၅ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထင်တယ်စွမ်းနိုင်သူဆိုတဲ့နေရာမှာယုံကြည်ချက်ရှိသူဟာပဲစွမ်းနိုင်သူဖြစ်တယ် နံပါတ်1ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်နံပါတ်2ကကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ကကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသူမဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုထဲမှာတက်ကောဆွမ်းနိုင်သူဆိုသည့်နေရာမှာဘယ်လိုဟာဆွမ်းနိုင်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟောယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းစွမ်းနိုင်ပြီပဲဒီအလုံးတစ်ခုသူအောင်မြောင်လုံးမှာသူကယုံကြည်ချက်ရှိတာ ယုံကြည်ချက်ရှိပြီးတော့ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလုံလဝိရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာတွေကကျွမ်းကျင်သူစွမ်းနိုင်သူလို့ပြောရဒီရည်သွေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိမလားမရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ရည်သွေးဆိုတာတချို့ကလေ့ကျင့်ပေးရတယ်လေ့ကျင့်မပေးလို့ရှင်မရဘူး physical exercise တောင်မှလေ့ကျင့်ရတာလေသူကပဲလမ်းလျှောက်တာလည်းလေ့ကျင့်တာလည်းဘောလုံးကန်တာလည်းလေ့ကျင့်တာကျန်တဲ့အားကစားတွေလည်းလေ့ကျင့်ရတာမလေ့ကျင့်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးထို့တူပဲစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအာယုန်နဲ့တွဲကပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမခက်ပေမဲ့နောက်ကျတော့လွယ်သွားတာဒီဒါကြောင့်တက်ကစွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါလိုအပ်တယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းနိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ် နောက်တစ်ခုကဥစုစာဖြောက်မှတ်သူဖြစ်ရတယ်ဖြောက်မှတ်သူဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံမျိုးယောသားဖြောက်မှတ်သူဆိုတာယမစကားမှာလူယိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်လူအလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ရောက်သွားတယ်ယောသားဖြောက်မှတ်သူဆိုဥစုစာစိတ်တက်ကဖြောက်မှတ်တယ်ဖြောက်မှတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံမျိုးလို့ဆိုရင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းဒီကောက်ကျစ်ခြင်းဆင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ တရားမျိုးမရှိအောင်ကန်းနေပေါ့နော်ကန်းနေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဗราဏိအင်္ဂတရားအင်္ဂါထဲမှာသူကအတထောအမာယာဝီတထဆိုတာကောက်ချစ်တယ်ပြောကောက်ချစ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကိုမရှိတဲ့ဂုံကိုထုတ်ဖော်တယ်မရှိဘဲနဲ့အရှိလုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲဒီကနေ့ခင်မှာပြောရဆိုရင်ကြွားတယ်ပေါ့နော်ဝါကြွားပြီးတော့ပြောတယ် မရှိတာကိုသူများကကိုယ်အထင်ကြီးအောင် မရှိတာကိုရှိလို့တယ်ဟောဘက်ဆံမချမ်းသာပဲနဲ့ဘက်ဆံချမ်းသာတဲ့ပုံပုံမျိုးခိုက်ဖမ်းတယ်ပေါ့နော်အပြောအဆိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့ပညာမရှိပဲနဲ့ပညာရှိတဲ့ခိုင်မျိုးသီလမရှိပဲနဲ့သီလရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးချုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဟာအရှိကိုအတိုင်းမပြသည့်အတွက်ကြောင့်လေလီမှုတရားအနေနဲ့သူ့ကိုသာထေးရလို့ခေါ်တယ်ကောက်ချစ်စင်လဲတယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကမာယာတဲ့ မာယာဆိုတာကိုရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးတာကိုလုံးထားတဲ့အပြစ်ကိုလူမသိစေခြင်းလို့ဖုံးတာကျွန်တော်မာယာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမရှိစေရဘူးတဲ့ရိုးသားဖြောင်းပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်အဲကိုမရှိတာကိုမရှိဘူးပဲကိုမှားတာလုံးပြီးလုံးပြီးတာပဲဖြောင်းပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒါကိုပြောတာရိုးသားဖြောင်းပတ်တယ်ဆိုရင်ဥစုရိုးသားဖြောင်းပတ်ရမယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရိုးသားဘူးဆိုလို့ရှိရင် သူတမာရီမရပဲနဲ့တမာရီရပါတယ်လို့ report လုပ်ချင်တော့မှာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့အခြေအနေမှန်ကိုအကုန်သိမယ်ကမ္ဘာထမ်းစစ်တဲ့အခါမှာတော့နော်တမာရီမရပဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်အောင်ဒီလိုမှမျိုးပြောတာမျိုးอ่ะဒါမယူသားဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်ကိုကုစုဖြောင်းပတ်ရမယ်သူ့ဟုစုတိတ်ကိုဖြောင်းပတ်ရမယ်ဆိုတော့ ကုစုဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုတာကိုမူရနဲ့လည်းပဲဖြောင်းဆင်းတယ်နှုတ်မူရနဲ့လည်းပဲဖြောင်းဆင်းတယ်ကုစုဆိုစိတ်ဓာတ်ပါဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးမှာလူဟာရိုးတယ်ရှင်းတယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးသူများကိုအထင်မြင်မရောက်စေဘူးဆိုတဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဒါပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လောကမှာလူတွေဟာရိုးသားပြောင်းမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပြတ်တတ်တယ်နိ။ အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကရိုးသားဖြောင်းမှမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမေတ္တာဓာတ်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခဲရင်သွားသူများပေါ်မေတ္တာထားဖို့လည်းခဲရင်သွားကြံတဲ့လူကလည်းသူ့ပေါ်မေတ္တာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလူကမရိုးသားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာရောက်မရောက်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဟိုမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါရက်တွေကိုပြောတာဥစုဖြောင်းပတ်ပါစေသူဥစုတိတ်ကိုဖြောင်းပတ်ပါစေ သူဝဆအကြံပေးတဲ့အခါကျတော့ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ပုံကူမျိုးဖြစ်ရမယ်။သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေပဲဖြစ်စေမိသားစုတွေမှာဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုံကူတွေကအကြံပေးလို့ရှိရင်ခေါင်းမမာဘူးပေါ့။တချို့ကျတော့ခေါင်းမာတယ်သူများပြောလို့မရဘူး။ကိုကြိုက်တာကိုလုံးမယ်ဆိုရင်လူမျိုးကရှိသေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးကြတော့တစ်ခါတစ်ခါမေတ္တာပြတ်သွားတယ်။အိုးဒီလိုကပြောမရပါဘူးလို့ ဒီလူကခေါင်းမာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမဲ့လူကလည်းတစ်ခါတစ်ခါအကြံပေးပြီးနောက်ထပ်အကြံမပေးတော့ပြစ်ထားလိုက်တော့တာသူကိုယ်တိုင်လည်းခေါင်းမာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဟာသူ့အဟုတ်ထင်သည့်အတွက်မှန်မှန်ရင်းရင်းနေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ဝဆအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာလက်ခံလွယ်တဲ့ပုံပုံမျိုးပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါပြောတာနော်ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ပုံပုံဆိုရင် အေးမိဘတွေကလည်းသားသမီးကြည့်လေပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတဲ့လူဆိုရင်ပိုချစ်ကြတယ်ပေါ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲအေးဒီလူကပြောလို့ရှိရင်နမ်းမှောင်လဲတယ်ဆိုပိုချစ်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လည်းပြောမကောင်းဘူးပြောမကောင်းဘူးဆိုမိဘတွေကလည်းညှီးကြတယ်ပြောလို့မကောင်းဘူးဆိုညှီးတယ်ဆိုလည်းမေတ္တာပြည့်နေပြီပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့မေတ္တာတရားတိဆောက်ဖို့အတွက် ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်ကူမှုဆိုတာရှိရမယ်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာထိုအကြံဉာဏ်တိုင်း ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဖို့ရတော့လိုတာပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့လက်ခံတဲ့ဟာလက်ခံလက်မခံတဲ့ဟာဒီလိုသူ့ဝဆခုံနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့လိုပုံကနဲ့ပြောဆိုဆုံးမတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့လို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဝမေတ္တာတုံးသွားနိုင်တာပေါ့မေတ္တာတွေခန်းချောက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအမတန်မှထောင်းရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာတုံးဒီမေတ္တာတုံးမှာဒါတွေသင်ထားတာကိုလူတွေကမေ့နေကြဒီအခြေအနေတွေ မတိဆောက်ခဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မေတ္တာပွားမလဲပွားဖို့ခဲနေတာပေါ့တော့ပြည်ကြီးမှာဒါအကျဉ်းချင်းမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းသားကွန်သားစဘုန်းကြီးတွေလည်းဒါပဲရွတ်ကြတယ်နော်အကျဉ်းချင်းပြည်ဆိုတာနိုင်ငံကြဘူးသို့တော့အော်ဘုန်းကြီးတွေပြည်ရွတ်ထားဆိုတဲ့အဆင့်လောက်ပဲဒီကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတာမသိတာမသိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အလုပ်ကိုလုပ်အောင်မလုပ်လို့မရဘူးတဲ့နော်သူဝေသောသတ္တဘုဒ္ဓ ဘုဒ္ဓဆိုတာဟိုနုညံ့တိမ်မွေးမှုကိုပြောတာနုညံ့တိမ်မွေးရဲဆိုတဲ့နေရာမှာတိမ်မွေးတာကိုဆိုလို့လေလူပြောလူညံ့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်မျိုးကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓဆိုတာနုညံ့ရမယ်တိမ်မွေးရမယ်စကားပြောတာပဲဖြစ်စေပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဖြစ်စေတိမ်မွေးတယ်နုညံ့တယ်ယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုလိုက်ပေါ့နော်ပိုလိုက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အပိုလိုက်ဆိုရင်လူမုန်းတယ် သူကိုယ်တိုင်လည်းကျမ်းနဲ့လူမရင်ကြီးဘူးမလိမ္မာဘူးဆိုရင်ပါဝကျန်လည်းမုန်းတယ်သူကလည်းမုန်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်မှမေတ္တာနှလုံးသားတည်ဆောက်လို့ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လူညံ့သိမ့်မွေးရမယ်အနတ္တိမာနိမမောက်မှလွန်ရဘူးတဲ့လွန်ကဲတဲ့မာမာနမရှိရဘူးဒီနေရာမှာမာနမရှိရဘူးလို့ခင်ဗျားကမဟောပဲနဲ့အလွန်မောက်ပါတဲ့မာနမရှိရဘူးလို့ဆိုရဲနေရာမှာအတိပ္ပယ်ရှိတယ်ပေါ့ မာနဆိုတာထားတဲ့နဲ့မာနမထားတဲ့နဲ့မာနနှစ်ခုရှိတယ်ထားတဲ့နဲ့မာနမာနဆိုတာကတော့အကုသိုလ်ကြီးပဲအကုန်လုံးကိုယ်ရည်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးအထင်တွေကိုမာနလို့ခေါ်တယ်အဲထားတဲ့နဲ့မာနဆိုတာဘယ်လိုဟာလို့လဲဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတောင်တတ်သေးတာပဲငါလည်းတတ်အောင်လုပ်မယ်ဒီမာနမျိုးထားတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်သူတောင်အောင်သေးတာပဲငါလည်းအောင်လုပ်ကမ္မထဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတောင်မှပဲ ဒီလိုပေါက်ပေါက်ရောက်ဖြစ်သေးတယ်ငါလည်းဘာလို့ပေါက်ပေါက်ရောက်မဖြစ်ရမှာဟောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့တောင်ယန္တာဖြစ်သေးတာငါလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်မာနမျိုးเนาะအဲ့ဒီမာနမျိုးကတော့ထားတဲ့နဲ့မာနမျိုးကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းသူမိတာရဲ့တိတောင်မာနထားလို့ဘုရားဖြစ်တာမာနမရှိရင်ဘုရားဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီစကားပြောရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပညာရည်ချင်းအလွန်မြင့်တယ် ဇာပင်ကြီးနေရထားတဲ့ယသိတခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပင်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့သူ့မာနကဘယ်လိုမာနတော့ဆိုကိမ္မေဧကေနတိန်နေနပုရိတေနဓမ္မတတိငါတို့စွန့်ရည်တတ္တိရှိတဲ့လူတယောက်ကတဲ့နော်တယောက်တည်းနဲ့ကိုတယောက်တည်းသိယုံနဲ့ရှင်းတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဝိညုတံပါပုနေတောတတ္တရိတံ ငါလည်းငါကိုယ်တိုင်ဖျားဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုပုံကက်တင်ရင်ပဲတရားအမှန်တရားကိုငါကိုယ်တိုင်ဟောပဲငါသူများဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုလိုရုံးသွားတာမျိုးကမလုံးနိုင်ဘူးဓမ္မာနပဲပေါ့အဲ့ဒီမာနကြောင့်ဖျားဖြစ်တာသို့တော့စာပေကျမ်းကနေမှာဖျားလောင်းနေဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကရုဏာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါတော့ကရုဏာတော့ပါတော့ပါမှာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဒါ ဒီတနာစရာပုံပုံမှမရှိပဲဒီချိန်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူ့လုံငါလည်းဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မာနပဲအဲ့ဒီမာနကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာသို့တော့တိတ်မောက်မာတဲ့မာနဆိုတာဘယ်လိုဟာလုံးလဲလူကြီးတွေကိုယုံကြည်မပေးနိုင်ဘူးနော်ငါအသာဆုံးပဲငါတဲ့တတ်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုတဲ့မောက်မာတဲ့ပညာနဲ့ဖြစ်စေစီးပွားနဲ့ဖြစ်စေအလှနဲ့ဖြစ်စေဂုံတရင်နဲ့ဖြစ်စေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမောက်ပါရဘူးတဲ့ မောက်မှလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုမုန်းတယ်ပေါ့မုန်းတော့မေတ္တာတိဆောက်ခြင်းကမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အနတ္တိမှာတန်တုတ်တကောနောက်တစ်ခုကတန်တုတ်တကဆိုတာတန်ဆိုတာရှိတာလေးနဲ့တုတ်တကကျဉ်တတ်မှုရှိတာလေးနဲ့ကျဉ်တတ်တယ်ဆိုတာတချို့အတိပ္ပယ်အကောင်လွဲတယ်အေးနာက တထောင်ရရင်ဒါလေးနဲ့ပဲချိန်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုအိဗယ်ကောက်အဲ့လိုအိဗယ်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးစည်းစားမကြပါဘူးလို့ပြောတာတန်လို့တကဆိုတာနော် fastidious လို့ချို့ကစည်းစားကြောင်းတယ်လေအချိုကြိုက်မလားလို့အချိုချက်ပေးရင်မဟုတ်ပြန်အချင်းကြိုက်မလားအချင်းကြီးများတယ်ခေါ်တာမဟုတ်ပါမှာလို့ဆိုတာနော်ကိုရှိတာလေးနဲ့လည်းမကျင်တတ်ဘူးကိုရှိတာလေးနဲ့မကျင်တတ်တော့သူများဟာလိုချင်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုပဲ အဲ့တော့ကိုယ်ရှိတာနဲ့ကျင့်နိုင်ရမယ်ကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကျင့်နိုင်ရမယ်ကိုယ်ဟာနဲ့မကျင့်နိုင်ဘူးသူများဟာသွားပြီးတခုလုံးမြင်ပြဿနာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တန်တော့ကကိုယ်ဘဝလေးကို satisfy ဖြစ်ဖို့လိုတယ် contentment ပေါ့ဒါလေးကအဲ့ဒါရှိဖို့လိုအပ်တယ်တိုးတော့ contentment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်အကောင်မလွဲစေရဘူးတိုးတက်အောင်မလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတိုးတက်အောင်လုပ်တာကတခြား fastidious ဆိုဇီးစားကြောင်းနဲ့ဆိုတာကတခြားဇီးစားကြောင်းလို့ရှိရင်ကြည့်လေ သမင်းချက်ကျွေးတဲ့လူကလည်းမေတ္တာမရှိဘူးဒီဟင်းချက်ထားပြန်မကြိုက်ဘူးဘိုးဟင်းချက်ထားပြန်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်လည်းညာဖြစ်တော့မှာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမေတ္တာဘာဝနာထားလို့ရတော့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှိတာလေးနဲ့ကျင့်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်တန်တုတ်တက်ကရှိတာနဲ့ကျင့်တတ်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ဟာနဲ့ကျင့်တတ်တယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းဟာလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်တဲ့လူတွေမှာသူပရလားမွေးမြူလွယ်ရမယ် ခုနတန်တုတ်တခါရှိမွေးမြူလေဘယ်သူကမြေဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုကိုကိုလည်းမွေးမြူရလွယ်ရမယ်သူတစ်ပါးကကိုကိုကိုကြီးစားချောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခြေတန်းနှစ်သက်မှုရှိရမယ်ကိုကိုကိုမွေးမြူလွယ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့စားရစားခြေတန်းတယ်ရှိတာလေးနဲ့သူကခြေတန်းတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုမွေးမြူလွယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တချို့ကြအမွေးမြူခက်တယ်ကိုကကိုကိုကိုတယောက်တည်းရံဖြစ်နေတဲ့လူကရှိနေတယ်မခြေတန်းဘူးလေ စိတ်တိုင်းဘယ်တော့မှမကြဘူးတွေးကြပါလိမ့်မယ်တခါတလေကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းစိတ်တိုင်းမကြဘူးသူများလုပ်တာလည်းစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှမေတ္တာဘာဝနာဆိုဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူပရမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့နဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအပ္ပကိစ္စတရားဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပိုကိစ္စတွေသိမလုံးနဲ့ ကိစ္စလဲပါရမယ်လို့ဒီလိုပြောမှာမေတ္တာဘာဝနာပွားဖို့အချိန်များများပေးနိုင်ဖို့အတွက်မလုပ်ကိစ္စဒါလူလောကမှာဟိုလောကမဲ့ကိစ္စတွေကတော့အများကြီးရှိကြတာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီထက်ကနေအချိန်ယူရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အပ္ပကိစ္စတချို့ကအပိုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်လေပိုလုပ်ငန်းတွေပိုလုပ်ငန်းမလုပ်ဘဲနဲ့မလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုပ်တော့လုပ်ပြီးတော့ခြံတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာဘာဝနာပွားဖို့အချိန်များများပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပြောတာနော် လောရမဲ့ကိစ္စကိုရခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါအပကိစ္စနောက်တစ်ခုကတန်လဟုကဝုဒ္ဓိတန်လဟုကဝုဒ္ဓိဆိုတာပေါ်ပေါ်ပါပါအသက်မွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆို simple life အနေထိုင်ရိုးရိုးလေးနဲ့နေတာထိုင်တာ simple life ကိုနေတာထိုင်ကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကအလုပ်ကိစ္စတွေပိုများလာမှာပေါ့ လူကနေတာလည်းကိကြီးခန်းကြီးနဲ့နေတတ်တယ်စားတဲ့အခါမှာလည်းကိကြီးခန်းကြီးနဲ့အပူတွေစားချဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ simple life မှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်တချို့ကြပတ်စံချမ်းသာပြီမဲ့ simple life မှာနေသွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါပဲလို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ရမယ်တန်တုတ္တကောသသူဘရောသအပကိသောသသံလဟုကဟုတ်နောက်တစ်ခုပြည့်စုံရမယ့်အချက်ကတန်တိန္ဒရိယဣန္ဒြေငြိမ်သက်ရ ဣန္ဒြေငြိမ်သက်ဆိုတာတောင်ကြီးမြောက်ကြီးမကြည့်ရဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့ရမဟုတ်ဘူးဣန္ဒြေဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေနားလည်နေတဲ့ဣန္ဒြေကအော်ဒီလူကဟိုနေတာထိုင်တာငြိမ်သက်တာလေးနဲ့ဣန္ဒြေငြိမ်သက်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဣန္ဒြေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှင်မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်သက်တယ်ဆိုတာဘာလို့မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ လောဘဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒါမငြိမ့်သက်ဘူးခေါ်အိန္ဒြေမငြိမ့်သက်ဘူးကိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အိန္ဒြေမငြိမ့်သက်ဘူးနားကနားထောင်ပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်မဲ့ဒေါသတွေဖြစ်မဲ့အိန္ဒြေမငြိမ့်သက်ဘူးနှာခေါင်းကအနံ့နော်လျှာကအရသာအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြေငြိမ့်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းမှုဆိုတာ လောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်မြင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်ကြားပြီးစိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်နော်နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီးစိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်လျှာကထိပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ပြီးစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းမှာဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါတန်တိန်ရိယာအိန္ဒိယငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ထိုက်တဲ့တော့အိန္ဒိယငြိမ်သက်မှုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ် အင်ဒရီကိုဆောင်ထိန်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါရသော်ပြဟောလို့ရင်အင်ဒရီဆောင်ထိန်မှုဆိုတာဒီအချက်ကိုပြောတာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတ်နိုင်တဲ့နေရာဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာနိပကောဆိုတာအသိပညာရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုတယ်ဒါဖြင့်ပညာဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်လို့ဆို ဟောတရားနာခြင်းဖြင့်လည်းပညာရတယ်တရားဓမ္မကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်လည်းပညာရတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးလေ့လာခြင်းဘာဝနာအဖြစ်နဲ့ပညာရတယ်အဲ့ဒီပညာတွေကိုပဲသုတမယပညာတရားနာတယ်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်အဲ့ဒီကနေပညာရစိန္ဒမယပညာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်တွေးတောမှုရှိတယ်။တရားတော်ဖြင့်စိန္ဒမယပညာဆိုတာသူတစ်ပါးစီကဘာမှမကြားဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတာ တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားလောင်းနေတာဒီစိတ်ကမရပညာဆိုတာရှိတယ်လောကီဘက်ကတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ်လို့လဲနောက်ဘာဝနာမရပညာဆိုတာဒီလိုကြားနာပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်ကိစ္စကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပေးတာဒါဘာဝနာမရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုပညာဟာအဆင့်လက်ကြိုးစားအထုံးမှဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ရင့်ကျက်တဲ့ပညာမျိုးရနိုင်တယ်ဟော မေတ္တာတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာမပွားခင်ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီလိုအရေးချင်းတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါတွေလုံးမပို့ပြီးတော့ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းတကူကအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုဟုတ်တာပေါ့နော်လောကီအလုပ်ပဲကြည့်ကြည့်လေအရေးချင်းအရေးရှာရတာပဲအရေးချင်းရင်တင်ရတာပဲတင်ပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုလုပ်တာမတင်မဲနဲ့သွားလုပ်လို့ရှိရင်ဘာမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်မလုပ်ရမယ့်ဟာလေးတွေပြောတရားထုတ်မယ်ဆိုလူတွေကတောက်တူမေရလေးတွေတစ်ခါတလေအပြစ်မကင်းတာလေးတွေရှိတယ်နသခုတ်တမာစရိကိဉ္စီရေနဝိညူပရိဥပဝတေယောသူများတွေကအပြစ်တင်ပြီးတော့မင်းငေါ့เสียမကောင်းတဲ့အမှုရာလေးတွေအပြစ်ပြောเสียလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒီအသေးဖွဲလေးကစာပြီးမလုပ်ပါစေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပြောတာ။ဒါဖြစ်လို့တော့ဆိုသူများအပြစ်တင်เสียလေးတွေရှောက်လုံးမယ် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကကိုယ့်ပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာရအောင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသူများပေါ်မှာမေတ္တာရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဆိုတာသူမေတ္တာကိုမေတ္တာအပြန်အလှန်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတတိပေးတာနတ်ဆခုဒ္ဒမစေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကနေဆွဆွဲဝယ်ရဖြစ်တဲ့မှားရတဲ့လွဲရကလေးတွေကရှောင်ပါတဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒီတိုင်းတာထိအောင်မေတ္တာတုတ်ကလိုက်နာရမယ့်အရေးချင်းတွေ မြတ်စွာဘုရားရှေးဥစွာထုတ်ခေါ်ပြီးတော့ဟောတာနော်ကဲဒီထဲမှာရွတ်အောင်လဲဆိုတာတခုမှမပါဘူးနော်ဒါတွေကိုအရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြိုးစားပြီးတော့မေတ္တာပုံပုံလေးတွေကိုသင်မယ်မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပုံပုံစပြီးတော့သင်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်သခုဒ္ဒမာစရိကိဉ္စီယေနဝိညုပရိဥပဝတေယောဒီတင်မဲ့ရှေ့ပိုင်းက လိုက်နာမဲ့အချက်တွေပြီးတော့ဒုက္ခိနောဝခေမီနောဟွန်တုတဝတ္တတာဘဝန္တုဒုက္ခိတတာကိုယ်စိတ်ထဲကမေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကလုံးလေးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟောပါလို့ပြောတာနော်တဝတ္တတာဘဝန္တုတဝတ္တတာဆိုတာတတ္တဝါတွေမှာချင်းချက်မရှိဘူးတတ္တဝါတွေတချို့ကတတ္တဝါတွေမှာချင်းချက်လေးထားတတ်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူမပါဘူးမေတ္တာပို့တဲ့ထက် အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်စေရဘူးတဘတတ္တတတ္တဝမှန်တရားတွေဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးအသုံးပြုပြီးတော့တတ္တဝမှန်တရားချမ်းသာကြပါစေခေမီနောတတ္တဝမှန်တရားဘေးကင်းကြပါစေတခုတခုပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ဒုက္ခိတတ္တစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဟောမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပြဒုက္ခိနောခေမီနောဒုက္ခိတတ္တတတ္တဝါအားလုံးမှာချမ်းသာပါစေခေမီနောဘေးရန်ကင်းကြပါစေဒုက္ခိတတ္တဘဝန္တုစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးအမြဲမပြတ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်နေတာကိုဘာဝနာလို့ပြောတာအခါတည်းဖြစ်ရမဟုတ်ဘူး ထမတစ်စက္ကန့်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်စက္ကန့်နောက်ထပ်တတိယတစ်စက္ကန့်စက္ကန့်ပေါင်းများများသွားတာဒါဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးကြီးပဲထပ်တလဲလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားပါမေတ္တာပို့စေရတတ္တဝါအာယုန်နဲ့စိတ်ကလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေဘုံမှုဘေးကင်းကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေအာလုံးတတ္တဝါတွေကိုအာယုန်ပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့သွားလို့လည်းရတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရင်ပို့မယ် နောက်ပြီးရင်ကြံတဲ့မြင်ရတဲ့တ attva တွေရောမမြင်ရတဲ့ attva တွေရောအကုန်လုံး attva မှန်မမြဒီလိုဆိုလိုပဲပေါ့တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ပြီးတော့ပို့သွားဒီနေရာမှာမေတ္တာပို့ပုံလေးမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တိုးချဲ့ပုံကိုပြတယ်ယေကေစီအာနဘူတတ္တိတသာဝါသာဝရဝနဝတေတာဒီကဝါယေဝမဟာန္တာမျက်စိပါရတ္တကလူကထုနာ ဒါတတ္တဝအမျိုးအစားတွေလိုက်မေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာခုနကတော့သဗ္ဗတတ္တတတ္တဝမှန်သမျှအလုံးကိုချုံးပုံပြီးကမ္ဘာလောကမှာရှိကြတဲ့လူတွေတွေမကဘူးလူတွေတန်ပေါင်း6000ရှိတယ်6000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအောင်ပြုတယ်တိရစ္ဆာန်တွေတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းအောင်ပြုတယ်လက်ရှိတတ္တဝမှန်သမျှအကုန်လုံးကုန်းပေါ်မှာရှိတာဖြစ်စေရေထဲမှာရှိတာဖြစ်စေကောင်းငယ်မှာရှိတာဖြစ်စေသက်ရှိတတ္တဝါမှန်တယ်များချမ်းသာကြပါစေပေါ့ခုနက အခုကကြတော့ယေကေစီပါဏကုတ္တတိလောကကြီးမှာရှိတဲ့တ attva တွေတဲ့ယေကေစီပါဏကုတ္တတိအဲ့ဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့ attva တွေကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်သုံးပိုင်းခွဲလိုက်တယ်အမျိုးစားလိုက်မေတ္တာပို့ဖို့ပြောတာတတဝါထာဝရာဝနဝတိတတဆိုတာကြောက်တလန့်တတ်တဲ့တ attva ဒါတွေကကုရုဇေယျတို့ တိခါပုဂ္ဂိုလ်လေးတို့ဒေါသမကင်းသေးတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတတလို့ခေါ်တယ်။ထိတ်လန့်တတ်တယ်၊ကြောက်တတ်တယ်။သာဝရကြတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝမှာခိုင်မြဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတနဲ့သာဝရဒီလိုခွဲတယ်။ဩကြောက်ရွံ့တဲ့တတ္တဝါတွေကပုံများပါတယ်လောကကြီးမှာ။အေးထိတ်လန့်ကြောက်တတ်တဲ့တတ္တဝါတွေလည်းချမ်းသာကြပါစေ။ ထိတ်လန့်ကြောင်းကိုကင်းသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဝရတ attva တွေလည်းချမ်းသာကြပါစေဟောဒီလိုပြောတာနော်လူပြည်မှာယဟန္တာမရှိပေမဲ့နတ်ပြည်ပြမပြည်မှာယဟန္တာတွေရှိနေတော့မယ်ပြမပြည်မှာယဟန္တာတွေရှိနေတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအာယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားတယ်ဒီနေရာမှာ interpretation တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမမှန်ကန်တဲ့ interpretation ဒီစကားလုံးကိုဘုရားဘာသာကသုံးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့ခေတ်ပြန်တခြားဘာသာစကားတွေမှာလည်းသုံးတယ် သူတို့ကြတော့တတဆိုတာသက်ရှိတတ္တဝါတွေကိုပြောတယ်ထာဝရကြတော့သက်မဲ့တွေကိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုမှာသွားပြီးတော့မာစတာရန်သွားလို့တော့အဲ့ဒီလိုဆရာကြီးတယောက်ကမေတ္တာတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ချပေးတဲ့အထက်မှာသူကတတဆိုတာသက်ရှိတတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပို့တာထာဝရကြတော့တောတွေတောင်တွေတစ်ပင်တွေကိုမေတ္တာပို့ရမှာလို့ တတ်မဲ့တတ္တဝါဘယ်လိုလုပ်သွားမေတ္တာပို့သူတင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာပို့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကမှားရဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတခြားဘာသာဝါဒမှာဥပမာဂျိုင်းနစ်စင်လို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ထိအောင်အိန္ဒိယမှာရှိတယ်ဂျိန်းဝါဒဆိုတာအဲ့ဒီဂျိန်းဝါဒတွေကသစ်ပင်တွေရောမြေရောတောတောင်တွေကအကုန်လုံးသက်ရှိတယ်လို့သူကယူဆတယ်မိမှာလည်းအသက်ရှိတယ်ရေမှာလည်းအသက်ရှိတယ်နော် မီးကိုမီးဖိုလိုက်လို့မီးကထင်းနေပါလေရှောက်လောင်လို့ရှင်အဲ့ဒါသက်ရှိတ္တဝါမီးကနေပြီးတော့ဖြက်စီးတယ်မီးကိုငိမ့်လို့ရှင်မီးကိုတရရောင်းလို့ဗန္ဒတိပဒကပြည့်ရှိတယ်ဟောရေကိုမတော့ဘူးတောက်လို့ရှင်အဲ့ဒါပြည့်ရှိတယ်သူကရေစိမ်းကိုသုံးလို့ရှင်ပြည့်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ယူမုံလေးတွေတောင်မှဇီဝရှိတယ်သက်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားအရာအဲ့ဒီဘာသာအရာ interpretation လုပ်တာအဲ့ဒါ ဘုရားဘာသာနဲ့မစီလျော်တဲ့ interpretation ခေါ်တယ်။ဘုရားဘာသာနဲ့စီလျော်တဲ့ interpretation ကတသကထိမ့်လန်ကြောင်းလို့တတ်တယ်ကိရိတာအတော်မကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာဝရဆိုတာကိရိတာအတော်ကင်းပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။ interpretation ကမတူဘူးလို့ဒီလိုမှား။နောက်တစ်ခုကတသဝါသာဝရဝနဝတေတာ ဒီကဝါယေဝမဟန္တာမျက်စိမာရတ္တတတ္တဝါတွေကိုသုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်ဒီကဆိုတာရှည်လျားတဲ့တတ္တဝါနော်မျက်စိမာအလတ်တန်းစားတတ္တဝါအလုကသိငယ်တဲ့တူတဲ့ရတ္တတူတဲ့တတ္တဝါအလျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှည်တဲ့အကောင်ပဲဖြစ်စေတူတဲ့အကောင်ပဲဖြစ်စေမရှိမတူအကောင်ပဲဖြစ်စေပေါ့တတ္တဝါလေးရှည်လျားတယ်ဆိုတော့မွေတို့ဘာလို့ကျတော့အရာရှိနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ တတ္တဝါတွေကိုသုံးမျိုးခွဲလိုက်တာလူတွေလည်းရရှိတဲ့လူတွေပါမှာပေါ့ဒီလိုနော်ရရှိတဲ့လူရောရပုတဲ့လူရောအလေလသမားရောမွေကြတော့အလျားရှိတာပေါ့ဒီလိုရှင်လျားတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေပုတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေအလေလဖြစ်တဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေဆိုသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာပို့တာအာယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာ တတ္တကအနုကထုလာဟောတတ္တဝါတွေကတချို့တတ္တဝါလေးတွေကဘဝစိတ်တို့ကမြင်းနေတို့ဆိုတာသေးသေးလေးတွေပုံပုံလေးတွေ insect လေးတွေအဲ့ဒီအကောင်လေးတွေကိုလည်းအသေးခွဲလေးတွေကိုလည်းဆင်းလို့အကောင်ကြီးတွေကြတော့အကြီးကြီးတွေအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့အကောင်လည်းချမ်းသာကြပါစေခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့အကောင်လည်းချမ်းသာကြပါစေဟောမသေးမကြီးအလတ်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချမ်းသာကြပါစေဆိုတတ္တဝါတွေကိုသုံးမျိုးခွဲပြီးမေတ္တာပို့ပြောတာနော် ဒီကဝါယေဝမဟာန္တပစ္စည်းမရတ္တကအနုကထုလာနောက်တစ်ခုရတာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌယေဝတုတွေဝတန်တိအဝိတုတွေမြင်ရတဲ့တတ္တဝါကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေရှိတယ်လို့မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မာပြေပါတိပိဋကဆရာတော်ကြီးကဒီမေတ္တာဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာလေးရှိပါတယ်လူတွေလည်းရကောင်းရပါလိမ့်မြင်အပ်မမြင်အပ်နေရများစွာတတ္တဝါ ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကိုမြင်ရတဲ့တ attva ပဲဖြစ်စေမမြင်ရတဲ့တ attva ပဲဖြစ်စေယိတိတ attva ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဒုက္ခရကြပါစေလို့မေတ္တာပွားပါဒိဋ္ဌာဝါယေဝအဒိဋ္ဌာယေဝတူတွေဝတ္တန္တိအဝိတူတွေဟောဒီမှာလည်းပဲအဝေးနေတဲ့တ attva ဖြစ်စေကိုယ်အနိနာမှာရှိတဲ့တ attva ဖြစ်စေနော်အဝိနေအနည်းနေအဲ့ဒီနှစ်ထွေးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ဖို့ပြောတာ ကိုနဲ့ဒီနီးမမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘူတဝတ္တမဝေတိဝသဗ္ဗတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတ္တဘူတဆိုတဲ့တ attva နဲ့သဗ္ဗဝေတိဆိုတဲ့ attva နှစ်မျိုးခွဲထားဘူတဆိုတော့ grow up ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ပြည့်ပြင်းပြင်းအရွယ်အစားပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ထားပြီးသား grow up လို့ခေါ်ဆိုပါတော့ဘူတဆိုတာ လူသားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဝါကနေမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် grow up အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ fetus အဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ grow up မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုစတင်နေတော့ရှိသေးတယ်အင်္ဂါချိန်လည်းမစုံသေးဘူးဆိုတဲ့ချိန်မှာတံပဝေတီပေါ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဒါကအတိပ္ပယ်တစ်ခုနောက်အတိပ္ပယ်တစ်ခုကတံပဝေတီဆိုတာကဘဝတစ်ခုမှာ သူကတရေတဲဖို့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုဒ္ဓဆိုတာတရေတဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာမဲ့ကြက်ဥတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကြက်အကောင်မပေါက်သေးဘူးဥထဲမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါတန်ဘဝေဒီပဲအဆင့်ပေါ့ကြက်ကောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုဒ္ဓပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တတ္တဝါအလုံးကိုခြုံပြီးငုံပြီးအောင်ဘုဒ္ဓနဲ့တန်ဘဝေဒီတို့ဒီလိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့ဟောထားတယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ဘုဒ္ဓဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပြီးသားတမ္ပဝေတိဆိုတာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ရှာကြမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရာထဲမှာနောက်ဖြစ်ကြအောင်မှာဗိဒဆိုတာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ညာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဘုဒ္ဓလို့ပြောလို့ရတယ်တမ္ပဝေတိဆိုတာပုရုဇဉ်တ attva တွေကနောက်ဖြစ်အောင်မှာမို့ဘဝဟာဆုံးသက်သေးဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့လည်းပဲယူပြီးတော့တ attva တွေချမ်းသာကြပါစေဟောဒါတွေကအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲပို့ရမှာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလုပ်ဖို့မလိုဘူး ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုပဲသုံးပြီးတော့ဝါရုံမှာပဲဒီစာထဲမှာပါတာကဤအမျိုးမျိုးရသော်ဗျာဟောပြောတာပါဟောပေးတာပါမေတ္တာဘာဝနာပွားတာတတ္တဝါတွေအာယုံပြုပြီးတော့ပွားဖို့ပဲဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားလို့ရတယ်လို့ပြောနောက်ချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့စကားလုံးအပြင်ပွားလို့ရတာဒီနပရောပရံနိကုတ်ဂေထာလောကလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်လိမ့်ညာနေကြတာတွေရှိတယ်လေ လိန်ညာတယ်လှည့်စားတယ်လောကလူတွေမှာနိအဲနေ့စဉ်လည်းညာဟာဘယ်သူမှပြင်ညာသွားပြန်ဘယ်သူမှလိန်သွားတယ်ဆိုတာလေဒါတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့လူကစိတ်ဆင်းရဲမကြံရဘူးလားစိတ်ဆင်းရဲကြံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာလည်းနာပရောပရဏိကုတ်ဝေဒအေးတယောက်ကနေတယောက်ကိုမလိမ်ကြပါစေနဲ့မတိစားကြပါစေနဲ့ချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာယူသားကြပါစေဆိုတဲ့ ။ဒါလေးလည်းမေတ္တာထက်ဖို့လွတ်တယ်နော်။မေတ္တာပို့ဖို့တစ်မျိုးပြောတာ။နာပရောပရဏိကုတ်ပေတာ။နာတိမင်းကြီးထကန္တစီနာကံစီဘုသူကိုဘာအတွက်နဲ့မှအထင်မြင်မသေးပါစေနဲ့။လူတွေကလည်းတယောက်တယောက်အထင်မြင်သေးတတ်တယ်လေ။ပညာဉာဏ်နှိမ့်ကြလို့ဖြစ်စေ၊သို့မဟုတ်စီးပွားရေးနှိမ့်ကြလို့ဖြစ်စေ၊အလောက်ကင်နှိမ့်ကြလို့ဖြစ်စေအနှိမ့်ကြမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်တယောက်အထင်သေးမှုတွေဖြစ်တတ်တယ် ဘာကိစ္စနဲ့မှဘု து ကိုမှအထင်သေးမှုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့အထင်သေးမြင်သေးခြင်းဒီ look down လုပ်ရင်ခံရတဲ့လူကမေတ္တာပြတ်တယ်နော်ဘယ်လိုမှမေတ္တာမထားနိုင်ဘူး look down လုပ်တဲ့လူကလည်းမေတ္တာမရှိလို့ look down လုပ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်နှုတ်ကမေတ္တာပြည့်စရာအကြောင်းဖြစ်ပြီးတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်တို့လူအထင်မြင်သေးတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှမဖြစ်ပါစေနဲ့ပညာရေးကြောင့်ဖြစ်စေစီးပွားရေးကြောင့်ဖြစ်စေ ရည်သည့်အကြောင်းကိစ္စကြောင့်မှလူတွေကတဝုတူထင်မြင်သေးတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျာရောတနာပฏิကတင်ညာနေညာပညာတာဒုက္ခမေစင်ယာဗျာရောတနာဆိုစောကားတာနော်ဗျာရောတနာပฏิကတင်ညာဆိုမုံတီးတာစောကားတာနဲ့မုံတီးတာတွေအဲ့ဓာတွေနဲ့တဝုတူဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါစေနဲ့နေညာပညာတာဒုက္ခမေစင်ယာ ဘသူရဲ့ဒုက္ခဖြစ်မှုကိုမှလောကလူတွေကလူတွေရောက်ဒုက္ခဖြစ်သွားတာကိုကြိုက်တဲ့လူကရှိသေးတာနော်ဒီလူဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတချို့ကကိုယ်တမင်းကိုစားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်လူတယောက်ဒုက္ခရောက်အောင် ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိတယ်အမှန်တမ်းမှဟိုရုပ်ညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကအေး မုံတိလို့ပဲဖြစ်စေဘာကြောင့်ပဲဖြစ်စေတယောက်တယောက်ဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါစေနဲ့လူတယောက်ရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုမလိုလားမိပါစေနဲ့ဆိုတော့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာဒီလိုမေတ္တာထားတာနော်ခုခေတ်မှာဒီကနေ့မှာ terrorism ဆိုတာပေါ်လာတော့ terrorist ဆိုတာတရားလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာပဲလေကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတက်တက်ဘလူတေးသေးဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတာလေအမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါမေတ္တာခန်းချောက်လာတဲ့အတိတ်ကိုပြောနေတာနော် လောကကြီးလူတွေပူနွေးလာတာကလူတွေကသိကြတာမေတ္တာခံလာတာသိမသိကြဘူးနော်တတိမထားကြဘူးလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မေတ္တာတွေကခန်းချောက်လာလို့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူနွေးလာတာကိုတတိထားဖို့လိုရတယ်ပေါ့အပြင်ဗဟိတကဘာကြီးပူနွေးနေတာတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဟုတ်လားအေးအောင်လုပ်နေကြရှင်တဲ့ကပူနေတာတော့ဘယ်သူမှဆွေးနွေးပြီးတော့အေးအောင်လုပ်ကြနော်အရေးကြီးဆုံးကရင်ထဲကပူနွေးတာကိုဆိုးတယ်နော်အေးကြအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့် ဒီလိုမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်စေရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောအဘိဓမ္မကောင်းတဲ့မေတ္တာတုပ်ရဲ့အတိတ်ပဲရွတ်တဲ့အခါမှာဒီအတိတ်ပဲလေးတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ရွတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးမှုဒါဦးစားပေးရပထမသိအောင်လုပ်တယ်နောက်ထပ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးအောင်အဲ့ဒီမှာဒီလိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာဆိုတာဘယ်လောက်ထိအောင်လဲဆိုတာလူနားလည်အောင်ဘယ်လိုမေတ္တာမျိုးလဲဆိုတာ မာတယထာနိယဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသမ္မဗုဒေတုမာဝနတံဘာဝေအပရိမာဏချာမေတ္တာစိတ်ရဲ့သဘောကိုနားမလည်မှဆုံးလို့ဘုရားပြောတာသာသမီတယောက်တည်းထွန်းကားတဲ့မိခင်ဟာထိုသာသမီကိုအသက်ပေးပြီးတော့တောင်းမှပဲစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပဲသာသမီများရင်တော့ချစ်စရာတွေများနေတာကလေးတယောက်တည်းမိခင်ဟာအဲ့ဒီကလေးတယောက်တည်းပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ ချစ်ခင်တယ်ဘလောက်ဖြစ်အောင်ချစ်ခင်တော့ဆိုရင်သူသေးခြင်းသေးပါစေငါသားသမီးမသေးပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်အောင်မွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာအာယုတာအသက်နဲ့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ဆောင်းရှောက်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုရဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာဟာဒီကလေးပေါ်မှာထားတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာဟာဘလောက်ကြီးမားလဲအဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာလိုပဲတဲ့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာထားနေအောင်ကြိုးစားပါတဲ့ မာနတံဘာဝယေအပရိမံအတိုင်းအတာကန့်တတ်မရှိတဲ့မေတ္တာမျိုးကိုတတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ်မှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့ဘာဝရေဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတိုးပွားလာအောင်လုပ်ပါလို့ပြောဒါရွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမေတ္တာမျိုးမေတ္တာတို့ကအကျိန်ပေါင်းများများစွာရွတ်နေကြပြီမဲ့လို့မေတ္တာဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာမေတ္တာနှလုံးသားတဲ့မေတ္တာအခြေစိုက်ဖို့ရတတိမရကြဘူးများတော့အပြင်ရွတ်ယုံလေးနဲ့လည်းအန္တရာယ်ကြီးကင်းနေပြီလို့ထင်နေကြတယ်နော် ဟောမြတ်စွာဘုရားကကြည်ကြည်တုတ်တံမှာမာနတံဘာဝေအပရိမာဏအတိုင်းတာကန့်သတ်မရှိတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုထားပါဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့သူပြောတာနော်ကဲဒါဖြင့်နောက်ဆက်ပြီးတော့ဟောသေးတယ်နော်ဘာဝေအပရိမာဏမေတ္တင်သတဝလောကတမိမာနတံဘာဝေအပရိမာဏတလောကလုံးပေါ်မှာအဲ့ဒီမိခင်စိတ်ဓာတ်မေတ္တာမျိုးထားနေအောင်သဗ္ဗလောကတမိမာနတံဘာဝေအပရိမာ ဥဒ္ဒံအဒောစတိရိယေစအတ္တံပါရံအဝေရမတ္တပတ္တအယမျက်နှာနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အထက်အယမှာပဲရှိရှိအောက်အယမှာပဲရှိရှိအထက်အောက်ကြားမှာပဲရှိရှိဥဒ္ဒဆိုတာအထက်ဒောဆိုတာအောက်တိရိယဆိုတာအလဲဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိ လောကမှာရှိတဲ့မြတ်တ attva တွေအားလုံးကိုချမ်းသာကြပါစေ သဗ္ဗလောကတမိမာနတံဘာဝေအပရိမဩဒံအဒောစတိရိယစအတံဘာဒံအဝေရမတ္တပတအတံဘာဒံကျင်းမြောင်းတဲ့စိတ်မထားရဘူးမေတ္တာစိတ်ကအလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့စိတ် သူ့ပေါ်တော့မေတ္တာထားတယ်သူ့ပေါ်မထားဘူးဆိုတော့ကျင်းမြောင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးအလုံးပေါ်မှာတဏှီနဲ့မေတ္တာထားတယ်အဝေရရံမရှိဘူးတဲ့မေတ္တာမှာရံမရှိဘူးအေးဒီနေရာဒီအချက်ကလေးကအမတန်မှအရေးကြီးတယ် လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကဘေးကင်းနေကြတယ်အန္တရာယ်ကင်းနေကြတယ်ရန်ကင်းနေကြတယ်ဒါဖြင့်ရန်ဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာတော့မလို့ဆိုလူတွေအလုံးသိတာရန်ဆိုတာပုံကိုယ်ကိုလည်းထင်နေကြတာပေါ့ကိုယ်မှာရန်သူဆိုတာကိုပဲအပြင်ကလာတဲ့ရန်သူကိုပဲရန်သူလို့ထင်တာသို့တော့အဲ့ဒီအပြင်ကလာတဲ့လူကကိုယ်စီရောက်ချင်မှရောက်တယ်နော်တခါတည်းလေးပါပြင်အားရန်သူကကိုယ့်ကိုတကယ်လို့ရောက်အောင်အန္တရာယ်ပေးအောင်ဒီတဘွားပင်ပဲအာရုံပေးလို့ရတယ်သို့တော့ကြောက်เสียကောင်းတာက မိမိရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အမုန်းတရားဆိုတဲ့ဒေါသရံကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။အပြင်ကရံကကိုယ်စနီးမောင်နှံတယောက်ကွဲအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအတွင်းထဲကအမုန်းရံကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။မုန်းပြီးပြီဆိုတဲ့ဒေါသကြတော့လူတွေကရံသူတို့မသိကြဘူးမိတ်ဆွေထင်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာတိမ့်ပိုက်ထားကြတယ်ပေါ့။တချို့ကဒေါသကိုချီတောင်ရှင်းမလိုက်သေးတယ်နော်ငါစိတ်တူတယ်နော်ငါစိတ်ကမရဘူးနဲ့ချီးမွမ်းစကားတော့ပြောလိုက်ချင်တယ် အဲ့ဒါမှတကယ်ရန်သူအစစ်အဝေရရန်သူမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကိုယ်ရှင်ထဲမှာအမုန်းဆိုတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားရန်သူမှာမရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဒါပြောအဲ့ဒီရန်သူခင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဝေရပတ္တပတ္တကဲဒါဖြင့်ဒီလိုရန်ကင်းတော်အောင်မေတ္တာတက်ပွားရမှာဘယ်အချိန်ပွားရမှာတော့ဘယ်အခါမှာလုပ်ရမှာတော့ဆိုတော့ကြည့် ဒိဋ္ဌံစရံနိသိဏောဝတယာနောယာဝတ္တတာဝိတမိတောဒိဋ္ဌမတ်တရနေတုံးနဲ့ပွားလို့ရတယ်စရံလမ်းလျှောက်နေတုံးနဲ့ပွားပါနိသိဏထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ထိုင်းနေပါတရားတော့ညောင်းလို့လက်အိတ်နေပြီအိတ်ချင်စိတ်မရှိသေးဘူးဝိကတခိဏမိတ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမေတ္တာပွားပါဆိုဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံး body posture ၄မျိုးစလုံးပေါ့နော် တရားထိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာဘယ်အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာစိတ်ကြီးကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်နေအောင်လုပ်ပါလို့ဒါပြောတာเนาะဒိဋ္ဌံစရဏိသိဏောဝတေယနောယာဝတ္တဝိတမေတောဧတံတတေအဋိဋ္ဌေယအဲ့ဒီမေတ္တာတတိလေးကိုထားပါတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဆိုရယ်ဒီတတိလေးဟာထမင်းချက်ရင်လည်းလုပ်လို့ရတာပဲလုပ်ငန်းလုပ်ရင်လည်းလုပ်လို့ရတာပဲเนาะအားလုံးဟာချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုရယ်တတိလေးနဲ့ အမြဲတမ်းနေပါအဲ့ဒါလိုနေတာကိုပဲဗျမ္မဝိဟာရမြတ်သောနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုပြောတာဒီမေတ္တာနဲ့နေတာဟာအလွန်ကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်သောနေထိုင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာမမေတ္တံဝိဟာရမေတ္တာမှာဒီသာသနာတော်မှာဒါအများဆုံးနေခြင်းတစ်ခုပဲဒါကမေတ္တာဘာဝနာပွားလို့ပြီးသွားပြီမြတ်စွာဘုရား ဘယ်ချိန်ပွားရမယ်ဆိုတာပွားပုံပွားနည်းတွေရောအကုန်လုံးဟောတာဒီထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံเนาะမိတ်ရှင်သေးသမျှမေတ္တာပွားနေပါတချို့ကအခုဗမာပြည်မှာမေတ္တာလေးမေတ္တာကိုလေးရုပ်ပြီးအိတ်လိုက်ကြတော့တာပြီးရောတွေးတဲ့အခါရှောက်တွေးရင်တွေးမယ်အမုန်းတရားတွေလည်းဝင်ရင်ဝင်လာမယ်เนาะအဘိဓတ္တအဝေရာဟောတုဆိုကိစ္စပြီးပြီဆိုပြီးတော့မေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့အိတ်တယ်လို့ထင်ကြရတယ်เนาะတကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမေတ္တာစိတ်ဆိုတာထပ်တလဲအဖြစ်အောင်လုပ်နေရတယ် ကမ္မထာအထုတ်တာပဲဒါလဲနော်ဖက်လေဝင်လေလေးမှတ်နေတယ်လို့ပဲမေတ္တာစိတ်ကလေးကိုယ်တန်တော်မှာပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်နေပါဘာပြောအဲ့ဒါမှကမ္မထာဖြစ်မှာကဲဒါဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးမေတ္တာအခြေခံရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုသွားကြမယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလို့ရှိရင်ယဟန္တာအဆင့်တရားဟောလို့ရှိတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဒါလမ်းမဆုံးသေးဘူး မေတ္တာဘာဝနာပွားလို့ရှိရင်မေတ္တာဆန်ထိအောင်ရနိုင်တယ်မေတ္တာဆန်ရအောင်ပွားတာတော့တဦးတယောက်တစ်ပုံမှာအာရုံစိုက်ပြီးတော့ပွားရတယ်ပြီးတော့မှတိုးချဲ့ရတယ်တမာရိယအောင်ပွားနေရတခုကုသိုလ်ရအောင်ပွားနေရတခုတမာရိယအောင်ပွားနေကဘာလို့ဆိုရင်ယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားချင်းမိန်းမဆိုရင်မိန်းမချင်းနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ကြားကြားချင်းမပါချင်းလောက်ရလဲလို့ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့အနည်းဆုံးရန်သူကတဏှာရာဂစိတ်ဓာတ်ပြောင်းသွားတတ်တယ် ယောက်ျားကအမျိုးသမီးကိုသွားပြီးတော့မေတ္တာပို့ရင် စိတ်ဓာတ်ပြောင်းသွားတာအမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုသွားမေတ္တာပို့ရင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းသွားတာတူတဲ့ဩဒိတ်တအနေနဲ့မပို့ရဘူးဇာဇာတရားရအောင်တမာရီရအောင်မလုပ်ရဘူးချုံငုံတော့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်တူတဲ့အာယုဆိုင်ပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေမျိုးသားကလည်းအမျိုးသားမိတ်ဆွေတယောက်ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ရဖြစ်စေသူ့မျက်နှာကိုမျက်စိထဲမှာပုံဖော်ရဖြစ်စေ ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဟာတဏှာကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နှစ်နာရီဖြစ်အောင်လုပ်မယ်သုံးနာရီဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေတမာတိတွေရပါမယ်ရရင်ဇန်ထိအောင်ရသွားမယ်နောက်ဆုံးရဲ့ကိုမေတ္တာကဘလောက်ထိအောင်အပိုင်းခြားကန့်သက်တွေပြတ်သွားလဲလို့ဆိုရင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်ရမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့မိမိချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ကိုကိုနဲ့မတည့်တဲ့ရန်သူရဲ့မဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ချစ်သူလည်းမဟုတ်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ၄စုခွဲလိုက်အဲ့လို၄စုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ၄မျိုးဟာ အပိုင်းခြားပြတ်သွားတာကိုလို့ကိုကိုကိုလည်းဦးစားပေးတာမရှိရဘူးကိုမိတ်ဆွေမို့ဦးစားပေးတာလည်းမရှိရဘူးကိုနဲ့မသိတဲ့လူမို့ဦးစားပေးတာလည်းမရှိရဘူးကိုရန်လူမို့ဦးစားပေးတာမရှိရဘူးဒီလေးဦးဟာတဦးတည်းလို့ဖြစ်သွားရင်ဒါမေတ္တာအလွန်ခိုင်မာတဲ့မေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာเนาะဆိုပါတော့ဥပမာမဲ့ ၄ယောက်မိမိပါဝင်လူ၄ယောက်ကိုတယောက်ကိုပေးပါ sacrifice လုပ်မယ်တတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးမင်းတို့၃ယောက်နေငါလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာပြတ်တာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်မေတ္တာပြတ်တာကျန်တဲ့လူပေါ်မှာမေတ္တာကပိုးနေတယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာပြတ်တာအဲ့လိုပုံပဲနဲ့ငါနဲ့မတည့်တဲ့ကောင်ထဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူပေါ်မှာမေတ္တာပြတ်ပြန်ပြီ အေးဂျန်တဲ့လူတွေမသွားနဲ့ငါမိတ်ဆွေလိုက်သွားဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေပေါ်မေတ္တာပြတ်ထားမယ်အေးဘသူကိုနဲ့ယဉ်နှီးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမေတ္တာပြတ်ထည့်เสียလူကိုရှားမတွေ့ဘူးဒီလေးယောက်ဟာတယောက်တည်းပဲသူ့ပုံမှာခွဲခြားမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့မေတ္တာပြုတစ်ခုသူယဉ်ထဲမှာတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟောကောင်းပြီမေတ္တာဘာဝနာပွားတာတမထခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲ အဲ့ဒီသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာပွားတာကသူကတတ္တဝါပေါ်မှာပွားတာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပွားတာအဲ့တော့ဝိပဿနာကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့အလုံးလုံးလို့မရပြန်မရဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva အရှိလို့ယူဆလို့ရှိရင်မှားရတဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတ attva ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတတ်တယ်တဲ့ အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတွေ့ကိုဝိပဿနာကူးတော့မယ်ဆိုရင်ဖြောက်ရမယ်ဖြောက်တယ်ဆိုတာယုံနဲ့နာနှစ်မျိုးသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိကိုရအောင်လုပ်ခိုင်းတာပဲနော်ငါမေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံနဲ့နာနှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ငါပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဣစအနုဘကံမှာမှားရတဲ့အယူဆတစ်ခုကိုမရောက်ပါစေနဲ့နော်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ခွာလိုက်ပါတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူး အဲ့ဒါမပယ်ပဲနဲ့ဝိပဿနာကျင့်တယ်ကျင့်လို့မရဘူးတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ဒီယုံနဲ့နာမဲ့ရှိတယ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိစအနုပ္ပကမနော်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါဆိုတာယုံနဲ့နာကိုတွေ့အောင်ကြည့်ပါကိုတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့နန္တရားသူတစ်ပါးတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုတွေ့အောင်လုပ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုရင်သီလဝါ ကိုချင်းသီလရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ကိုချင်းသီလရှိရမယ်ကိုချင်းသီလဆိုတာဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်တမာတိဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုချင်းသီလအများကြီးလိုအပ်တယ်ကိုချင်းသီလမပြည့်စုံတဲ့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ကကြည်နူးတယ်ကြည်နူးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပတ္တတိကိုငြိမ်း ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းရင်ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဟာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရလိုက်တာနဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏတသရမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုတဲ့အတိအဝင်လာတယ်ဘာလို့သီလမစင်မစင်ကြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သီလဝါသီလရှိပါစေတဲ့နောက်တစ်ခုကဒသနေနတမ္ပဏောဆိုတာ သီလရှိပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာကိုဓတနာလို့နော်ဒီနေရာမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြက်ကိုအဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်ဓတနိနသမ္မန္တောအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဒိဋ္ဌိစာနိဗ္ဗာန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုဟောတယ်ဓတနိနသမ္မန္တောဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်ပုံကိုဟောတယ် ကာမိတုဝိနည်းခေတံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပါဆိုဒါကအနာဂံဖြစ်သွားတာကိုပြောတာအနာဂံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာခင်းသွားနာဟိဇာတုကပ္ပတေယပုဏ္ဏရေတိအဲ့ဒါလိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုကင်းသွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအရှိန်ပြင်းလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှ မိခင်ဝမ်းကိုရောက်တော့မှမဟုတ်ဘူး ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမွေးဖွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးနာဟိသာတုခဗတေယခုနာလေတိမိခင်ဝံဘယ်တော့မှပြန်မလာရတော့ဘူးရဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ရဟန္တာထင်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာ ပွားပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးကိုပဲနန္တရားအဖြစ်ရှုမယ်ထိုနန္တရားရဲ့တရားနှလုံးသားကိုလည်းရုပ်တရားအဖြစ်ရှုလိုက်မယ် အဲ့လိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်မယ်ထပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်မြင့်လို့ရှိရင်တဂရကအနာဂံဖြစ်မယ်တဂရကအနာဂံဖြစ်လိုက်တဲ့ပြန်နဲ့ကာမဂုဏ်အာယုတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတဏကင်းသွားမယ်အဲ့ဒီကနေအဆင့်မြင့်ထပ်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့ကကိရိတာအာတော်တွေအကုန်ကုန်လို့နောက်ဘဝပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှအပြည့်တတ်တယ်ပေါ့ဟောမေတ္တာတော့ကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ထားတယ်နော် နာဟိဇာတုကဘတေယပုဏ္ဏရေတိမိခင်ဝံဘယ်တော့မှပြန်မရောက်တော့ဘူးတဲ့အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းလို့ဒီမေတ္တာအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တရားစိုက်ထိနိုင်တဲ့ဟောဒီမေတ္တာတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်သာရအပိုင်းကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီမေတ္တာတုတ်ဟာတကယ်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့တို့တွေတွေပွားများကြရမယ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကျပြီး မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဖြင့်ထိုမေတ္တာကိုအခြေခံလို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဒီကမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝများစွာတတဝများစွာဒီယံကွာဒီယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်း ရာဤခြင်းဘုံကဖြံဘုံကဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေကာယဤခြင်းကာယဤခြင်းဘုံကဖြံဘုံကဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမှာသက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိ ကျမ်းမာသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြည့်ပါစေဒုယဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပြိဝိတဝါနဝိသသဗ္ဗေတမုဟတာအစရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယတုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်ကင်းပြောက်ကြည်တရားစင်ကို ပိဝိတဝံဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတာဝေပူဇာညံ့တော်ကိလေသာစေတဟူသည်များတို့သည်သဘုဒ္ဓပိဋကဘက်တွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသိခြင်းလည်းရှင်းပြသော ဒိဋ္ဌိဘောကိလေသာဟုပုခတိကိဉ္စိယအစေဖြစ်ပေထသော နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အမျိုးတော်သို့သာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်တယ်မြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာ